ilmning ofati esdan chiqarmoqlik va ilmga rag'bati bo'lmagan kishilarga o'rgatib uni zoya ketkazmoqlikdir qizlarni turmushga chiqarish to'g'risida onalar bilan maslahatlashinglar munofiqning belgisi uchtadir birinchisi yolg'on so'zlash ikkinchisi va'dasining ustidan chiqmaslik uchinchisi omonatga xiyonat qilishlikdir chaqirilgan joygagina boring nafaqa va sadaqa berishdan avval o'zingdan boshla agar biror narsa ortsa ahli ayolingga ber yana biror narsa ortib qolsa qarindoshlaringga ber ulardan ham ortsa boshqalarga ber halol va ruxsat etilgan narsalar ichida allohga xush kelmaydigani taloqdir odamlar ichida allohga yoqimsizrog'i ashaddiy dushmanlik qiluvchidir bid'at xurofotga berilgan odam toki ularni tark etmaguncha uning qilgan savobli ishlarini alloh qabul qilmaydi taomni sovutibroq iste'mol qilinglar issiq qaynoq taomda baraka bo'lmaydi har bir qavmning qiz farzandidan tug'ilgan bola ham shu qavmga mansubdir qora tanli xalqlarni ham do'st tutaveringlar zero ulardan uchtasi jannat ahlining ulug'laridan bo'lurlar birinchisi luqmoni hakim ikkinchisi najoshiy uchinchisi muazzin bilol habashiy qalbing muloyim hojating ravo bo'lishini xohlaysanmi xohlasang yetimlarga mehribon bo'l ularni boshini sila o'z taomingdan ularga yedir shunda diling yumshab hojating ravo bo'lur qo'y boqinglar chunki u barakadir chaqimchilik nima bilasizmi u odamlarning gaplarini ularning o'zaro munosabatlarini buzish niyatida bir biriga tashlamoqlikdir harom narsalardan saqlaning odamlar ichida ibodatlirog'i bo'lasiz allohning taqsim qilgan rizqiga rozi bo'ling odamlarning bayrog'i bo'lasiz qo'shningizga yaxshilik qiling tinch bo'lasiz o'zingiz sevgan narsadan odamlarga ham ko'ring salomat yurasiz ko'p kulmang ko'p kulish dilni o'ldiradi allohdan qo'rqing yaxshi va xayrli ishlarning birontasini kichik sanamang suv so'ragan kishining idishiga chelakdan suv quyib berish bilan yoki birodaringizni ochiq yuz bilan qarshi olish bilan